Nunca te arrependas de tudo que vivemos. momento em chamada tenho no pensamento. Nunca mais vou esquecer estes lindos momentos. E entrou no meu. lembro dos momentos, meu maior desgosto. São esses momentos que me deixam louco. E te foste embora e eu sem saber. A saudade bate e me faz sofrer. Explica-me motivos, tu sem perceber.